पिता से झगड़ते रहते हैं माता पिता की बात नहीं सुनते ऐसे लोग भी केवल अंगूठी को पहन लेकर भी अगर एक वर्ष तक अपने घर में रहते हैं तो वो बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे उनमें अच्छे सद्गुण आएंगे अपने माता पिता का विनय अपने माता पिता के साथ सद्भाव से सद्भक्ति से रहेंगे जैसे वाल्मीकि जैसा डाकू ही बदल सकता है अगर वो धारण करते हुए दूसरा चीज जैसे कामोहित अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले ही रामायण में बदल सकते हैं तो केवल अंगूठी धारण करके भी हम नाथ संप्रदाय में कहा गया है कि वो अंगूठी धारण करने वाला विद्यावान यशवान कीर्तिवान बन सकता है मैं यह बात विशेषता इसलिए कह रहा हूँ ये बसंत पंचमी का दिन है जो लोग गुरु कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को ये अंगूठियाँ लेकर आज इसके बाद अंगूठियाँ नहीं बनेगी शायद ये वसंत पंचमी का वो माघ मास का वो दिन है मुझे जो प्रेरणा में मैंने अभी आपको इससे पहले कहा यह विद्या नहीं देनी चाहिए दिया हूँ और इसको जो अपने आपके लोग हैं जो अपने माता पिता को सताते हैं और आप गुरु कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए केवल ये अंगूठी पहनने के लिए दे दो और उसका आप फल देख सकते हैं रिजल्ट देख सकते हैं इसलिए मैं वाग को त्रिपाठी सर को देशों को जो गुरु कार्य कर रहे हैं वो लोग एक दस पंद्रह मूर्तियां लेकर उन बच्चों में बांट दो जो उनके माँ बाप को सताते हैं पढ़ते नहीं क्योंकि वो गुरु कार्य कर रहे हैं मेरी ओर से उनको देना चाहता हूँ इसलिए कि वो लोग अब यहाँ भी यहाँ के आयोजक हैं हमारे सबसे बड़े गुरु आयोजक हैं पृथ्वीराज जी उनके गोल जितने भी हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करके उल्टा वो भी पीते हैं मुझे भी पिलाते दें मैं चाहता हूँ कि वो अंगूठी उनको पहना दें और देखें कि उसका रिजल्ट किस तरह होता है मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि बाद में ये अंगूठियाँ नहीं बनेगी और न दिया जाएगा उन बच्चों के लिए भी इस अंगूठियों को ले लें अब मैं आपको साधना बोलता हूँ यंत्र आपके सामने रख लें यंत्र में लिखा हुआ है कमल की पंखुड़ी कमल की पंखुड़ी नहीं मिलती है तो कमल बीज को यंत्र के ऊपर रख दे और अपने अनामिका के अंगूठी का एक रक्त का अपने यंत्र को लगा दे मंत्र को ग्यारह बार बोले और ध्यान बोलने के बाद मंत्र ग्यारह बार बोलकर उस स्त्रोत्र का एक बार पाठ करें अगर आपके आपके बच्चों को विद्यावान बनाना चाहते हैं श्रेष्ठ पढ़ाना चाहते हैं और उनकी श्रेष्ठता देखना चाहते हैं तो जरूर इस अंगूठी को पहनाएं आप साधना आरंभ करने से पहले मैं ध्यान और मंत्र पढ़ता हूं मेरे साथ बोले मैं पहले ध्यान पढ़ता हूं ध्यान नहीं बोलना है केवल मंत्र बोलना है देवी पन्नक भूषिता प्रभा भक्ता रत्न प्रेत कंठ शूल अवकाश गदाधराम शंख गणय वैकुंठ कर्ताम्रं बिभ्रतीं शूलवताशगदाधरां सुरगणये वैकुण्ठमुभेदितां रक्षण पराम तारा त्रिनेत्रां भजे मंत्र मेरे साथ आप बोलो ओम ओम ऐं ह्रीम स्त्री क्ली सौ हूं उग्रकारे हूं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौ हूं उग्रकारे हूं फट ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं क्लीं सौ हूं उग्रकारे हूं फट इस मंत्र को केवल 11 बार या एक माला यंत्र के सामने संपन्न करो उसके बाद स्तोत्र पढ़ो स्तोत्र में अथोचते महादेवी तारिण्याम स्तव उत्तम है स्तन उत्तम पढ़ा है स्तव पढ़ना है उसको ओम धार रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तेभ्यो वर्दे देवी त्राहिमाम शरणागतम सुरा सुराचिते देवी सिद्धवंतरव सेवित जाट्य पाप हरे देवी त्राहिमाम शरणागतम जटायु में समायुक्त लरत लरज्जिव्य भयंकरी ततसिद्धिकरे देवी त्राहिमां शरणागतं सौम्यरूपे गदरूपे चण्डरूपे नमस्ते सृष्टिरूपे नमस्ते त्राहिमां शरणागतं जडानां जडतां हंसि भक्तानां भक्तवत्सरे मूढतां हरवी देवी त्राहिमां शरणागतम् ओम हुंकार में देवी बलिहोम प्रिय नमः उग्रकारे नमस्तुभ्यं त्राहिमां शरणागतम् बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूकत्वं मे देवी त्राहिमां शरणागतम् इंद्रादि विशद दिवि विशद वृंद तारे ताराधीनाथास्ये त्राहिमां शरणागतम अष्टम्याम चित्तदृश्याम नवम्याम षण्मासे स्थितिमाप्नोति नात्रकार्य विचारणा मोक्षाकृते मोक्षं धनाकृते धनं विद्याकृते विद्यां इदं स्तोत्रं सतं भक्तितत्परः तस्य शत्रुक्षयं याति पुनः प्रज्ञा च जायते पीडायां संग्रामे जाति जाग्यवादे तथा पे पीठे वा यदि ग्रामे दाने जप्ये तथा मे ये इदं प्रति स्तोत्रं स्वं तस्य न संशया स्तवनानि देवेशी प्रणमे भक्ति भवतः योनिमुद्रां दर्शयित्वा वर प्रार्थनामेव च योनिमुद्रा दृष्टा देवी माता उग्रतारा को शारदा देवी को प्रार्थना करें मुझे वह बुद्धि यश सब कुछ प्रदान करें आपकी साधना होने के बाद आपके सामने जो फल है वो या आपके सामने जो भी आप निवेदन रखा है वो अपने गुरु को समर्पित करें साधना होने के बाद गुरु के साथ गुरु को लाकर दे दें साधना संपन्न करें उसके बाद में आपको इस मंत्र की होम की आहुतियाँ ग्यारह ग्यारह डलवाता हूँ जिससे ये मंत्र सिद्ध हो और आप यहाँ से सिद्ध होकर ही जाए ये मेरी इच्छा है आप जब अंगूठी पहनेंगे आप अनुभव करें कि आपके घर में शांति है आपका बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है आपकी वाणी सिद्ध हुई आपकी वाणी में सरस्वती कंठ में सरस्वती बैठी हुई है और वो आपको अच्छी वाणी प्रदान करें आपकी वाणी को सुनकर आगे के लोग मुग्ध हो और वे लोग आपकी वाणी को सुनने की क्रिया करेंगे मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ आप मंत्र जप करने के बाद उदय महाराज को शिष्य महाराज बुलाता हूँ अग्नि प्रज्वलित करें उसके बाद आहुति का द्रव्य आयोजकों को बोला हूँ वो ग्यारह आहुति दे उसके बाद फिर पूजा होगी सरस्वती माता की और आरती संपन्न करेंगे आप <clears throat> एक माला या ग्यारह बार मंत्र का उच्चारण करके मंत्र पूर्ण करो मंत्र पूर्ण होने के बाद आरती होने के बाद मुझे फल ला के दो जो आपके सामने रखा हुआ है